О, точно. неподъемный. написано, непонятно что. Сканировано, надо разбираться. Что там фотографии сделал? Чё? А Смотри, вот 9, например, вон экран. полет. Захвачу. Туда можно заходить, да? Куда?